Sziasztok, itt van a új Sonic játékunk. A Sonic az első oh. része. Hát én már előre félek gyerekek, már ráugrottam a Razerre, és most jutott eszem, hogy olyan nehéz volt az előző rész is, mint a függöm. Előző rész is olyan nehéz volt. Majd itt ráugor már, hát a lefelé nyílva ugrani lehet, vagy mi? már bosszút akkor már, hát ez egy bossz, az már volt, felgyújtotta egész pályát. Aj, te meg mi a fasz csinál? Most mi? Most mi történt? Meg most mit csinált, te nyomi? De gyerekek, mondja már meg nekem valaki, hogy ez most mi? Hol van a boss? Nincs semmi! Hát ez hosszabb, mint a Sonicünknek az első pályája. Rohadtul hosszú. Rohadtul. De ráad a hogy? Így. És mi ez? Az, az tűzpajzs. Nyomd meg kétszer az pajzsal, ő nem tud sarkot. Bácsi, mi a fasz? Mi csak kettőt bírtam károgani. Három. De nem bír csinálni semmit nekünk. Nagyon a bossz. Hát ez könnyű volt. Ez könnyű volt, gyerekek volt annyira nehéz. Haj, ebbe is lesz kettő? Vagy ebben már csak, ebben négy is lesz szerintem. Izé, téz, mit csinálsz? Hova mész? Hát nem balra kell menni, jobbra kell menni. És valamiért De ez meg vízpa is. meg nem Hú, de jó, ez nekem nagyon tetszik. Nem lehet miatta megfulladni. Gondolom a faszom pixelját, de mi a fasz érvesz? Hát ez mi? Ez mi a Nagyon Ennek egy kettő bányás lesz izéje. ilyen szakfajak lesznek. Hát most mi? Most mi a... a víz. És le kell menni. Még kell lemennünk. Azért, mert lement a víz. Az hát ott van a víz, akkor... Az... Menjünk be! Oh! Ah! Bumsz! Gyerekekén tudjátok mennyi volt a szézét? Jackpot, nem is ér semmit! A jackpot! Az Olyat rohadt nehéz kapni Gergő jackpotot. Én jackpotot az kaptam. Az a legjobb az egész játékban, jackpot. Én most olyat kaptam. Olyat kaptam, Ádám. Pedig az rohadt Pedig én most olyat kaptam valahogy. Az ad meg 200 darab rindet. Hát nekem most csak 100 van valahogy. De most mit kell itt csinálni? El kell menni. Yep. Oh, nem bírok többet Nem bírok, nem bírok többet pedig. Kicsit rossz ízű az a bírság, Miért? Hát, megkóstolod? Nem. Kicsit olyan, olyan ízű, mint a nem. fűszer. Mondjad akkor anyának, hogy nem ízlik neked. Hm. Bozzik? ebben is kettő rész lesz. Mindig esik. vissza mind a összes részét, mert nekem már megtetszett valahogy ez a Sonic. Jaj, gyerekek, mennyi. Hát nekünk jackspotunk volt ebből, eh, hogy a titkosom. Hát gyerekek, történjen már! nem szabad megállni. Futok. Futok, nem állok meg. Le akarnak bombázni. De nem is bombáznak, hanem tészt. Hát igen, én, én megkaptam. Nézd, figyelj. Ki lesz a boss. Sonic, Super Sonic, ne hagyj azt! Mentség. F5. csinálni? Vissza kell pattani egészen oda. Ráugrasz, aztán nyomod a jobbra. Akkor aztán mit? bemegy a vízesés mögé is néha, úgyhogy vigyázni kell. De utána könnyebb helyekre megy ma, úgyhogy jó. Meg mit csinál? Na itt ma könnyű csak lőj tüzet. Itt is nyolcat kell belőle. Nekünk már kettő megvan. Négy. Négy. Öt milyen öt? Ma ötöt belő, már térz is belőttek egyet. Hat, hét, nyolc. Fú! Most mi? Mi a? Gyerekek, ezt nem mondjátok komolyan. Viszi el a ellenség a cuccot. Visszaborítottad az állatokat. videóba kettő küldetés sikerült. Na ezt azt sem akar videóban. Mely ebből már három van? Na, ez új. Mencse és innen folytatjuk a vizes pályákat. Ez a, legjobb... Ez ja. a legjobb vizes pálya a Sonic játékokból, ugye? Hát, ebben tudja segíteni fogsz. Meg ebben lesz sok vízzel régen. De Ádám ebben tudja, hogy segítesz. Amolyan nehéz ez. De tudja, hogy segítesz benne. Hát ez lehetetlen, bazd meg. Mi lehetetlen? Nem is lehetetlen, bazd meg. Meg lehet benne ezerrel fújani. Nem, mert hogy felveszel egy vízes... De, de vízben egy külön, nincsen a víz alatt, nincsen a víz alatt izé. Nincs. Csak kell kell itt Mert itt ki is menni a víz alatt végre kijutottunk a víz alól. Ez mit csináltak? Az visz. De hova anyám picsálához? Menj a véghez, Kerti. Hova? Hát nem csinál! Na, mennyi a víz alatt. Miért? Azért, mert arra lesz ilyen vizes pajzs, ami megvéd a víztől. Mit csinált? Miért nem? Az meg, mi ez a fasz? De nekik ez nem fog sikerülni. Megy, megy, 8 per, azt tuti nem megy. Nem mehet a videó! Mondom, hogy nem mehet. Ez nagy szar. Szar, mint a előző. Lehetetlenebb is. Na és vízpaj is. Szóval magasról mentsél már! Na és figyelj! Mi van akkor? Nem érdekel. Visszapadtam a lövés. Semmi nem történt. Vissza is pettentünk. Ah. Mit csinálnak ezek a ökrök? már csak egy percet van, meg kell csinálnunk. Szünet. Hát ma legyen inkább. 我也是八哟，是吗？